嘿，又到了热血少女的时间。那我们今天呢，就是要来把这个上层的地图给过一过，看能不能赶进度，直接打到 boss 那里。OK，it's YOGO。What are you doing in Uptown？I live here。You're rich？No，but my parents are。 Have you seen Kunio and Ricky around here? Nope. Why? They ditch you guys again? Again? No, they got kidnapped. For real? That's pretty metal. No, it's pretty sad, and it makes my heart hurt. Oh, Ricky. Kyoko, show her your text. Oh, yeah. Hmm, you should go talk to Hibari. Who? Uh, the fashion designer? Jeez, don't you guys know anything? I shop at discount. I found this shirt at a bus stop. The thug in this photo, the one shoving your boyfriends into the van, she's wearing one of Hibari's custom jackets. Ooh, nice detectiving! Everyone who's cool wears Hibari. No offense. None taken. Hibari's warehouse is at the east end of Uptown. Show her this photo. She might know who took your boyfriends. Yup, 有投篮机，这应该是夹娃娃的赛车游戏。什么？《赏金少女》一个一百块啊，所以我只能买其中三片游戏。配管工人，这怎么看？就是马里奥啊。 买那个，Sixteen bits, solid gold taste。这个价钱，一次加两样，两样能力，热血少年。Sweet，that's a rare one。再来要买哪一个呢？吸血鬼打手应该是恶魔城之类的吧。How about a replacement plan? Better be safe. Continue. Five, four, three. 这灯转一下。 赏金少女。v Item d e games here. o i get. Ooh, congrats. Continue. Five, four, t h e e t Yeah y e a 然后没钱了。要随时检查一下哪里可能会有石像。求神标。 丢出去就刚好碎掉。呀，又有一间店，但没有钱了。啊，五百块，没钱。哎，等一下，等一下，等一下。这个店员的脚好好细。 哈哈哈！跟他上半身比起来，有点不成比例。哎呦，这里有石像，好像不好打哦。嘿，就是藏在这种小地方。哎，这里有一个。 仙女棒哎，这好像是以前那个《热血新进曲》什么的，里面会有个道具仙女棒，赚钱赚钱。这边是卖装备的。 哈哈，这是市长雕像吧？市长雕像惨兮兮，边没有路了，就进来这边看看吧。let's find that fashion lady and ask her about the dude in the photo. Masako? Yeah. Do you think we're badly dressed? 哈哈，糟糕，我应该把对话看完了。Let's find out. of you ladies know a Habari? not answering. Maybe they're busy. they don't have to be rude. Hey, eh, Let's hey, come eh, back eh. later. 我被一群女高中生围殴。没了，这里应该没有什么市长雕像吧？ Eh, eh, eh, oh, oh, it's you guys again. What's up, Hasabe? Oh, you know, just hanging around. Looking stylish as hell. Do you two know this fashion lady? <laughs> <laughs> oh, you're serious. I usually am. Hibari is the fashion icon in River City. She's making us custom outfits. Well, where is she? Yeah, we got questions. Oh, let me guess. <laughs> <laughs> I know what a bra is. Ugh, you need an offering for Hibari to show up, Misako. Jeez, everyone knows that. Except them, apparently. An offering? something fancy, expensive, and gold. Can it just be colored gold? <laughs> Come on, Kyoko. Let's go find an offering. Ginger. <laughs> we need <laughs> something gold to make that weirdo fashion designer show up. But we're so poor. What, what, Let's try the pawn shop in the toy district. Maybe we can trade him something. Like a knuckle sandwich. How you're talking. Thunder Pants? This is a pawn shop? Looks pretty empty. We have to head downstairs. It's in the basement. Can't we take the elevator? Yeah. No, wait. It's broken. I'm not used to walking this much. 电梯坏了，但要庆幸我们是要往下走。 也才走到三楼哎。How many floors have we gone down? Six, twelve, three. Oh. You ever wonder why everyone in our town is so violent? Nope. I mean, everyone's always each other, like everywhere we go, all day long. I guess so. What's your point? <laughs> Welcome to my pawn shop. Is that a talking skeleton? like I do you talk without lips. Unimportant. How can I help you? Might I interest you girls in a stuffed monkey? Ew, no. How about an unstuffed monkey? We need something gold. Well, I'm all out of golden monkeys. What about that golden cat? Oh, that? A treasure indeed, from lands far away. How much, Bony? One million dollars! You're joking. I would Can we get a discount? Well, I can take five dollars off, but just so you <laughs> know, that's pretty much break even for me. What about that cat? The other gold one. Oh, that ten dollars. It looks exactly like the million dollar one. Yeah, but it's not real gold. Sold. <laughs> Let me bag that up for you. 耶！你跟他买东西，看来可以全部吃了。鲷鱼烧、哈密瓜汽水。这怎么他们的哈密瓜都是红色的？外国吗？还是是翻译的问题啊？团子、铜锣烧。好。 人力加完就上去了，拿一颗棒球。 <laughs> 这个时候电梯就会好。不会，拿这个比较比较强。溜溜球太强了。 Look, she's already sniveling. Snivel, little snail, do it! Yo, what's the problem here? Mind your own business. Yeah, beat it, new girl. Sure thing. 原来 Coco 小时候是被霸凌的。My beautiful head. <laughs> Masako. Tell me something I don't know. Come on, let's get this knockoff cat back to that fashion designer. 哟，这次我要等他们把话讲完再出去。我们就直接回去找设计师啦。嗯，从这边。 <laughs> 啊！糟糕糟糕糟糕，甩坏了！哎。 假睫毛，一百五十块。门开了，门开了。Nice entrance. Enjoy your gold cat or whatever. 这种角色看起来怎么像卡通频道出来的？ Heavy. It's not real heavy. Except it is, because it's gold. Right, Kyoko? Oh, ah, uh, that is correct. The offering is acceptable. What would you like designed? Can you do mini skirts? Actually, we need information. I don't do information. I do fashion. And you're wasting my time. Your <laughs> boyfriend's got kidnapped. The guy in this photo is wearing one of your jackets. So, find me someone in River City not wearing my fashion. We aren't. Ugh, I can see that. Enough insults! We got your dumb cat. Now float down here and help us! I'm sick of this crappy cosplay spider stick. You look ridiculous. <laughs> She's just a little grumpy. Now, about that miniskirt. I have never in my life been spoken to as you just addressed me. You come into my den looking like high school hobos and lecture me on fashion? I like fashion. <laughs> Fashion is fun. No, fashion is life, just not for you two. 飞在上面，踩地。等等等等，变然突然变弹幕游戏了，是这样？摔下来，摔下来。哦， 别别别别！这游戏是长这样子吗？看变成在玩东方的感觉，哎，不能打他。哦，这是什么？是。哦。 被自己射下来了。要用哪哪一招啊？这是什么？这是什么？这是洛克人吗？嗯嗯。 BOSS 简直就是别的游戏跑出来的，呃，糟糕，这个不能踩地闪，啊，他又来了，他又来了，你看，让让他掉下来，哎，好麻烦哦，这个。 要让它掉下来才有办法打它。啊！喂喂喂喂喂！喂！哎呀！啊！哎呦，这个这个感觉很可怕。不要过来！啊！不要过来！啊！ 剩最后一格血了， <laughs> 打不掉，尤也是这个可怕的攻击。哎，这个时候升级，啊哇！ 哈哈哈！掷进距，哎，不要跑！又又这个，又这个，不对，打，哎，没打到他。那还要算那个针掉下来的距离啊！又来了，又来了！啊！天哪，这个好难哦！ 这样有了吧，有了有了有了。好了，他只要再掉下来一次就完了。 有了，有掉下来掉下来。嗯，麻烦的 boss 啊。Oh, you're tougher than you look, and you can fly. Can you teach us how to do that? 对，他到底怎么飞起来的？information. 刚都没有吐槽到这一点。I can come back that. for I don't know the man in your photo, but if your boyfriends were indeed kidnapped, you should head downtown. Downtown. To the slums? Ew! You're trying to say we belong in a dump. Probably. But if anyone goes missing, nine times out of ten, they're taken downtown. There's a secret <laughs> tunnel behind my factory that will lead you straight there. <laughs> 这个角色讲话真的很有趣。Be gone, fashion disasters. 获得五五，获得内衣，马上来装备一下。看还有假睫毛，我走动就可以慢慢恢复体力，起身后无敌时间加一秒，好像都比现在的好。换这两样，扫地。这个哦，你可以这样子帮他们换衣服的是。 来来用警察好了。哎，我看是不是没设定到？哎，不能这样子随时叫出来啊！好吧。 好了，那我们现在就正式进入到下城了。哇！那我们今天就玩到这边了。那我们接下来呢？下一次我们再来把下城的部分过一过。感谢大家收看呢。